imyumvire yawe ntabwo ufata kirisitu na muhamadi nk'abantu bahanganye bari abantu ntabwo bahanganye tunabyumve neza hahanganye ababakurikira nibo bihanganisha kandi nabo ubwabo nta n'ubwo bagakwiye guhangana utagenda buraparika mbona ni umujyi biranshanga nyine muraho nerekeza ariko nza kwigira inama yo kugira ngo <laughs> mbone aho kurara kujya kumaza ngo narahe hano no kurara harangoye uyu munsi mm. ano no kurara harangoye uwo munsi cyane ko buriya ni n'umujyi icyo gihe hari ari kuzura stade bari barimo kugerageza gukuramo abantu mu muhanda tuntu tukinzerereze nanjye rero nanjye nisanze muri iyo mubiri y'icyo gihe iryo joro iryo joro natangiye gutekereza ko ikintu gishobora kumfasha kuramuka iryo joro ari uguhiga urusengero ku rusengero niyo hantu natekereje niyo hantu yaje mu mutwe noneho <laughs> nakurikiye ingoma ndagenda njya ku rusengero usanga eh. eh. abantu b'abanyamasengesho barayo nyine b'abakirisitu mm. yesi reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza wowe ukurikira yelo tivi turakwifuriza amahirwe turakwifuriza umugisha w'imana mu byo ukora byose bya buri munsi imirimo yawe ya buri munsi ah, ugire ishya n'ihirwe iburyo n'ibumoso ah, twifuriza abanyarwanda ndetse n'abantu bumva ikinyarwanda abarundi muzambike ndetse no ku isi yose ndabizi neza ko nta gihugu na kimwe wagendamo ngo ubure umuntu uzi ikinyarwanda niba rero ntigeze nibeshya murabona kuri kamera muri kuhabona umusore ukiri mutoya cyane ni umusore ugaragara neza yesi watangira wibwira abadukurikiye kuri yelo wivuga mu mazina yawe ndabizi kuri umuntu mukuru kandi intore irivuga hmm. murakoze cyane eh, amazina yanjye bwite eh, mvuga nkoresha mu byo dukora bisanzwe by'ubusitani cyangwa mvuge ayanjye bwite oh. y'ababyeyi burya hari amazina twiyita cyangwa kitwa n'abantu ariko hari amazina buri muntu wese yaza kugusaba serivisi akaba azi ko ariyo mazina wita amazina ari ku irangamuntu amazina ari ku irangamuntu ah, mbo amazina ari ku irangamuntu ni bizimana jean batiste hmm. yego bizimana jean batiste bizimana jean batiste ariko ubwo watangiye ushidikanya ku kijyanye n'amazina ubwo hari irindi zina mba eh, menshi mba <laughs> eh, menshi hmm. Eh, niyo mpamvu bitewe na za social media ziba ziri hano hanze mm. eh, urumva bizimana jean Baptiste riba riri kuru akenshi eh, uhita ushaka kuribarira mu bantu bashaje bo muri za mirongo ayo mazina mm. ari old mm. ni ukuvuga ngo rero nagiye ngerageza kuyahina kugira ngo mu gihe umuntu ari nko kugushaka ku mbuga nkoranyambaga bitamugora akubone mu buryo bworoshye rero nkoresha izina rya john b urumva ni uguhina iyo ba ivuga bizimana amazina eh, mm. arambuye bizimana jean batista iyo jean niyo n'ubundi so nayo usobanura yohana mubatiza mm. eh, nahinduyemo john mvuga ngo john b bizimana mm. eh, ah, bizimana jean batista ubundi bizimana jean batista ni muntu ki mu buzima bwawe bwa buri munsi murakoze bizimana jean batista umunyarwanda uw'ingaragu eh, eh, imyaka se buriya ni ngombwa <laughs> eh? imyaka harya aba ari ngombwa ariko niba mm. ah, utishimiye kuba wayivuga nta kibazo uko umuntu agenda asaza rero kuvuga imyaka bigenda bimugora nk'ubu nko mu minsi nko mu myaka ingahe ishize itatu cyangwa ingahe kuyivuga byarorohaga ariko ubu ngubu rwose bambabariye nayihora itangiye kuntera ubwoba muri make warengeje kimwe cya kane cy'ikinyejana eh, eh, icyo narakirenze bayidaye ndumva uguze eh, bizimana jean batista icyatumye tugutumira kuri yelo tivi ah, twagiye tubona mu minsi ishize ah, utangaza yuko uri umuyisilamu usengera mu idini rya isilamu ariko twaje kukubona uri gukina filime za gikirisitu sinzi ukuntu wasobanurira abantu ukuntu we ugendera ku myemerere ya muhamadi ariko nyuma ukaza kuza kugendera uri gukina filime ushishikariza abantu gukurikira kirisito si yaba ari bya bindi by'abanyarwanda bavuga ngo nta muntu ukeza abami babiri murakoze rero ngira ngo wenda mpere mu mizi buriya gukina filime bisa naho ngewe ari impano yanjye kuba rero narakinnye filime ya gikirisitu ndetse na rore bagiye bampamo naje gusanga pe byaranangoye eh, n'inshuti zanjye zindi eh, z'abayisilamu zarambwira ati wakoze amahano wakoze amabara ntabwo bikwiye ntabwo ari byo ariko ngewe sinzi niba wenda ntaba nihuse nasobanuraho impamvu nabikoze mm. ah, cyangwa n'ibijyanye n'imyemerere yanjye nuko nemera nkakubwira ejo niba nawe ahantu uri untekereza ku bundi buryo ukavuga ati ese ko eh, afite imyemerere ya isilamu akaba yaragitinze eh, muri ari amafilime eh, ashishikariza cyangwa se amafilime ya gikirisitu ayobora abantu kuri kirisitu yego mbo wenda kuri iyo ngingo ntekereza neza ko umuntu idini ryakabaye riri mu mutima w'umuntu kandi wenda tutagiye no ku bintu byinshi abo bagabo babiri uvuze utangiye ari muhamedi ari na yesu bose uramutse ubakurikiye neza ukabakurikira mu nzira nk'izo bakubwiye ndagusaba usibye ku wowe kugenda ngo wiyongerereho ibindi bitewe n'amaramuko ushaka cyangwa n'ubuzima uri kwikarasamo bw'uwo munsi bose ukabakurikira ibitabo byabo njye nemera ko wazagera aho ugomba kuzagera muri make imyumvire yawe ntabwo ufata kirisitu na muhamadi nk'abantu bahanganye bari abantu ntabwo bahanganye tunabyumve neza hahanganye ababakurikira nibo bihanganisha kandi nabo ubwabo nta n'ubwo bagakwiye guhangana ntago bagakwiye guhangana uzi impamvu batagakwiye guhangana hmm. ni ukuvuga ngo niba bose basize ibitabo ni ukuvuga ngo kuba barasize ibitabo rero ibyo bitabo uramutse ubikurikiye icyo bikubwira ntuvangemo eh, andi mahame yawe bwite no kugerageza kuyasesengura eh, byanga bikunda abo bagabo ntabwo bo bahanganye Eh, umwe yaje yuzuza undi ngiye niko mbibara niko mbibara ko umwe yaje yuzuza undi ntabwo njya mbibara nk'abantu bahanganye nta nubwo kandi nta nubwo banahanganye n'abantu babakurikira ubwabo twebwe ubwacu ntabwo twakagombye guhangana ahubwo twebwe twakagombye kwita kuzuza inshingano zanditse mu bitabo badusigiye kuko niba umwe yaravuze ngo gira neza ntabwo undi mu gitabo yavuze ngo ugire nabi mm. niba umwe yaravuze ngo ufashe abababaye ntabwo undi yigeze akubwira ngo abababaye ubahitane <laughs> sibyo <laughs> undi niba yaravuze ngo eh, mukurikire inzira iyi n'iyi kugira ngo muzagere mu ijoro sibyo mm. wowe uri kunyumva unkurikiye mm. kurikira igitabo wemera niba nge ntabwo ngiye kuza ngo mvuge hano ngo mpamye ngo igitabo runaka ngo ni icyo cy'ukuri bitewe n'amarangamutima y'ukuntu nemera buri wese afite uko yemera ntabwo ndi bubajajinge ariko afazare w'igitabo wemera basi uragikurikira ukigenderamo mu nzira zacyo kigusaba cyangwa hari ibyo ujya unyuranya nabyo nicyo kibazo ngiye nibaza aho rero niyo mpamvu ugiye numva nta mutima utajya uncira urubanza niba baramumagaye gushyira mu mafilime ya gikirisitu ngendo mwa akiteri ariko ushobora kuba warabigiyemo mu buryo bw'akazi ntabwo wari ugiye mu buryo bwo kwamamaza iryo ah, vugabutumwa ok urakoze cyane njye ntabwo nigiye mu murimo w'ivugabutumwa kuko mm. nyine nta nubwo nari nabizi eh, Lore bari bombi mm. ah, mu ikarase ugiye mu kazi nk'ahantu sibyo mm. ugasanga wenda wari ugiye nko gukora muri ofisi ugasanga wowe ugiye kuzajya uterura amakarito bikurikije n'uburyo ushaka gukoramo akazi kandi ubona nta n'icyo kagutwaye ntago wavuga ngo wanze akazi eh? njyewe n'ubwo buryo nagezeho nsanga rero barimo barama mm. ni ugukina andi eh, umukristo eh, nkurikije yuko nabonaga nta kintu umukirisitu w'umupasiteri yewe umukirisitu w'umupasiteri <laughs> bavuze ko nabikinnye neza ariko <laughs> ok bedo nta kintu bitwaye ngewe numva ko umupasiteri Eh, sinzi neza wenda ah, abakurikiye abageze amahirwe yo kubona iyo filime nangwa se abazayireba ntago uko nagitingaga umupasiteri ntago nari ndi muri eh, positive pasita sibyo mm. n'indi muri negative pasita b'abapasiteri nyine baba batari eh, mm. abatari shyashya niko nabivuga mm. mu by'ukuri abapasiteri bameze nk'uko nagitinze ntago nyine tubakeneye abapasiteri babaye ari abanyabo Eh, bari ku ruhande rwa positive sibyo hanyuma abo abo bayobora bakababwira gukora ibyo nyine basabwe eh, nta kabuza byanga byakunda amadini amadini yose njye mba numva hariho imana imwe ayo madini yose ni udutsiko tugenda twihuza bitewe n'imyemerere y'abantu cyangwa se aho baturuka iki eh, bakagenda bakagera aho bihuriza hirya no hino hirya no hino rero kumva numva bakaguye kuba babwira imana imwe nge ntabwo njya nkomanta ku bitabo rero kandi umuntu agira imyemerere ye iyo niyo myemerere yanjye tuba narabikinnye nge nta n'urubanza binshira njimba numva umutima ntekanye na n'ubu nasubirayo rwose nabanje kubishidikanyaho oh, by nabanje gutekereza ariko se ntibyaba ari amabara ngiye gukora ah, bampaye script ndayisoma bambwira uko nzajya nditwara mbona nta kibazo gusa nyine abantu byarabatunguye usanga babikomantaho cyane baramamagaye n'inshuti zanjye ati okay eh, mboneho no kubwira abantu ko mu izina eh, ry'ubusilamu nitwa isa naje guhindura amazina nitwa bizimana isa nyine ninjiye idini eh, nyuma yaho nuko iryo riba ritarajya ku irangamuntu biba bizaza vuba nubwo barambwira bati isa wakoze ibiki ntabwo bibaho biriya nibyo byawe nyine ese Eh, ubundi urishwa neza eh, bagerageza nyine kunyereka ko ariko hari n'abandi bari bari class bavuze bati ke niba gukina filime ni umuhamagaro waragiye urabikina nk'uko babikwandikiye niba wumva nta kintu umutima uguciyeho urubanza uzasubireyo mm. ah, icyo kibazo nicyo kibazo ngewe nari mfitiye amatsiko n'abantu benshi <laughs> n'abantu benshi ndabizi neza harimo abantu bavuga ngo ku bandi umukristo ku bandi umu isilamu abo ni abantu akenshi niyo matorero ashobora kuba ari hano ku isi ashobora kuba ameze nk'aho atemera batagendera ku matwaramo ariko wowe ukavuga ati ndenze uyu mupaka wo kuvuga ngo ndi umukristo ndenze umupaka wo kuvuga ngo ndi umuyisilamu hari ikintu kimwe twese duharanira twese no kujya mu ijoro so ukavuga ati reka ngewe mparanira icyo ngicyo wari ubaye nk'umuhuza wari ubaye nk'aho abantu bajya batega amatwi bo kumva ko waciye nk'amabere ahubwo wari uri guhuza ibyo bintu byombi kuko bari abantu umugani ntabwo bigeze nta wigeze yandika igitabo yinyuze iby'undi mm. eh, ah, reka twigarukire ku buzima bwawe bwa buri munsi ese ubundi bizimana isa cyangwa jean batiste ubundi ni muntu ki mm. bwite kuri we ubuzima bwanjye mu busanzwe Eh, iyo ntari gukina filime mba ndi mu yindi mirimo isanzwe ndi umwagitere eh, nubwo wenda biba bitaragera kuri ya revo abanyarwanda cyangwa se abantu bakurikira sinema nyarwanda baba bataramenya ariko byanga byakunda ibikorwa tuba turi kubikora biba bizagaragara mm. eh, hari igihe runaka biba bizagaragarira kandi igihe cy'umuntu kiragera kikagera mm. yego rero mbo ngewe ubuzima bwanjye iyo mbyutse mu gitondo Ah, ndi umuntu iyo ntaho mfite ndi bukine filime mba mfite ibindi nkora ku giti cyanjye ndi na rwiyemezamirimo ni ukuvuga ngo hirya ah, ya indasitiri ya sinema mfite ibindi nkora ku giti cyanjye eh, mfite ibyo nikorera mbese ndiyikorera ku giti cyanjye hmm. yego hari urugendo rwo kwikorera buri muntu wese aba afite hmm. ah, kugenda ariko mbere y'uko utangira urwo rugendo rwo kwikorera hmm. bizimana jean Baptiste avuka he duhe nka biography yawe abantu bagukurikira yaba abagukurikira muri sinema <laughs> yaba eh, abakubonye kuri yelo tv mm. nabo bakumenye mm. neza unababwire mm. n'ibyo ukora n'ubundi iyo umuntu ageze hano akivuga neza n'abantu baranamuyoboka rimwe na rimwe n'igihe wasanga uhakuye inshuti z'ubuzima bwawe bwa buri munsi murakoze cyane rero Eh, ubuzima bwanjye ubundi abuhera mu karere ka ngororero mu gihugu cy'u rwanda eh, aho ni mu ntara y'uburengerazuba eh, abakuru ubwo bafite uko bahitaga <laughs> ariko ndavuga ibiriho generasiyo yacu mu karere ka ngororero mu ntara y'uburengerazuba ni akarere gasa naho gatuje ukuntu abantu benshi ntabwo <laughs> bakaza ariko ni akarere gakurikira muhanga mm. ah, niho navukiye nza gukura niga y'amashuri abanza Eh, na orevo biza kuba ngombwa ko nza gukomereza imuhanga mpaba igihe gitoya nyura n’ibutare butare i kigali muri rwa rugendo rw'abasore rwo gushaka ubuzima bwa buri munsi nirwo nanjye nayo ndimo ndagenda kugeza ubwo nisanze eh, ndi hano i kigali mu mirimo ya buri munsi mm-hmm. eh, kugira ngo rero ngere aho nikorera nk'uko babivuze ni urugendo rurerure ndetse usanga ari n'agatangaza kugira ngo uzabone umuntu yikorera bitewe n'iki bitewe n'uko hari igihe bisaba kapito cyangwa se ibindi bintu biri hejuru mm. ariko muri urwo rugendo hari akuga gato naje gusa naho nsimbukiramo ndagana nari nako mm. kasa naho nkomfatiye urugendo ntirwaba rurerure cyane kuko uh, nari maze kubifataho ubumenyi ibintu bijyanye no gukora intebe sofa zino ntebe zo madiva zo mu rugo eh, nza kugenda mbifataho ubumenyi muri urwo rugendo Uh, nari ndimo nk'uko nyine abasore baturutse mu ntara kenshi bitangira uza ugeraho waka uturimo yaba eh, utwo mu rugo nangwa ubuzamu cyangwa se eh, waba umusekirite ukagira gute hari uturimo nyine dusa naho dusanzwe umuntu anyuramo kugira ngo eh, abashe kuba yakwikarasa abashe no kumenyera imibereho y'umujyi anajyane n'igihe ibyo byose nanjye niko nagiye mbinyuramo ariko naje gusa nawe nca muri ako gashuri nk'uko nari Eh, ndabimenya maze kubimenya rero njya kubikora nk'abandi bizakugera ahubwo mbona ntangiye kugira igitekerezo cy'uko nanjye natangira kubwira abantu nkora nkoresheje eh, ibintu nkora nkoresheje imbuga nkoranyambaga nza gufungura amakawunti yanjye ku giti cyanjye n'ubundi ah, abantu benshi twe dusanzwe tuba kuri facebook nta n'ikintu tuzimaze ariko ah, birasa naho ariho nahereye eh, facebook isa naho ariyo nahereyeho ntangira gutanga ubutumwa ko nshobora kuba nkora nk'intebe nziza abantu bakabibona gutyo bakankontakita bakaza nkabakorera intebe gutyo bigenda bizamuka kugera ubwo ubu ngubu mfite kampani mm. murakoze artiste wagurutse mu ngororero ugiye gushaka ubuzima wari ufite nk'imyaka ingahe eh, icyo gihe anibuka neza nawe mfite imyaka cumi n'umunani cumi n'umunani ku myaka ya cumi n'umunani ni akahe karere wahingukiyemo ukihaguruka mu rugo ukavuga ataka niko karere ngiye gushakamo ubuzima ese ni iki kintu cyari gitumye uvuga ataka karere niko karimo ubuzima eh, mbo ngewe ubundi nari mfite amahitamo abiri mm. ni ukuvuga ngo ngewe nta mujyi n'umwe nari nzi eh, ni ukuvuga ngo numvaga ko habaho imijyi ibiri ese nayikomeye ngewe niko nimarikagamo nanatekerezaga kubera kumva ku maradiyo ni ahantu narinzi ah, nafokasingaga kigali ariko nkumva uko kigali uramutse uyigiyemo bishobora guhita bigucanga mbonereho no kubwira ngo ba bana batoya cyangwa se abana baba bari mu ntara kigali ntabwo ari ahantu upfa kuza ngo wisukire gutyo gusa kuko yo iyo udafite umuntu usanga n'icyo ujya gukorayo abayidawe ah, irakuruka rwose ihita igusubiza aho uturutse <laughs> nta gihe gicamo utongeye kwambuka nyabarongo rwose dusubire muhira cyangwa se ugasanga ubaye ikindi kintu utigeze utekereza mm. eh, yego rero nashakaga nibazaga niba najya nk'ibutare kubera ko numvaga butare nk'umujyi ukomeye icyo gihe eh, za bibiri ntago za bibiri na cumi na kane aho ngaho butare na kigali yari imijyi yose numvaga ko isa naho eh, ishobora kubonekamo ubuzima mm. wahise uva mu ngororero ubugiye butare oya nanyuze imuhanga ho gatoya nk'uko nabikubwiye kuko niba mpafite akafamiye eh, amafamiye yandi yakure eh, ndagenda mbayo igihe gitoya nangira kwikarasanya n'abanyamujyi nari nturutse mu cyaro rwose umunyacyaro wundi usanzwe wundi uba utazi no kwiyambutsa umuhanda niko nabivuga mm. eh, nsa naho rero imuhanga nawe ntabwo ari umujyi mutoya nsa naho mbasha kuba muri iyo famiye ho gatoya nza gufata ayo mahitamo abiri yo kugira ngo aho kugira ngo inzu i kigali mbanza kunyura i butare kujya gushakayo ubuzima umuhanga eh, wahabaga muri famiye nta kintu ukora wibera muri famiye gusa umuhanga oh, eh, nabifite umugara furere kwa mama wacu niwe wari uhari mm. eh, yari afite utuntu tw'uturimo akora byansabaga ko ntumukorera nk'umukozi mm. yego ariko akagira abagore babiri bakampana ntabwo <laughs> ati jya kuba ruguru ndagatiga kuba hepfo mbona nawe sinzaharamba mm. yego nk'umwana w'umusore rero nyine iterambere numvaga nshaka iterambere ryihuse mm. eh, ubwo ntibanaguhembaga oya ntabwo bampembaga ntabwo mm. bampembaga ariko icyo nibuka ni uko nijye najyaga mugavura udufaranga kuko eh, ibyo yakoraga byasaga nari ubucuruzi nza nawe mugavura udufaranga ngura agatelefone akabonye turashwana cyane nacyo cyatumye eh, ubwo ni nabwo bwa mbere ntunzeho telefone yego Ah, ugize gutya uba ugiye ihuye noneho i huye wari uhagiye mu yihe kategori ndagira nkubwire ko ngewe njya kugiwe nagiye muhanga muri gare byo hmm. nari ntaremeza neza aho ndi buke hmm. niba ari i kigali nari mfite ibihumbi icyenda mu mufuka hmm. ndavuga se njye kigali cyangwa njye huye noneho nza gutekereza ntariko reka nigire butare ndabyemeza njya kuri kampani zimwe muri kampani zikata amatike ya eh, orizo Eh, ya horizo noneho ndababaza ese kigali yari asangaye mm. <laughs> bambwira ko iya kigali numviye iyi huye ah, ubu urumva bambwiye ngo ngo huye ndanga kuko ntabwo nzi ko butari mu karere ka huye mm. yaba ngo ngo ngo ihuye ihari ngo ni iyi niyo hoya ntabwo nshaka iya huye ndashaka iya butare bati nta butari babona <laughs> bati nta butari baho habaho huye mm. eh, yego ndavuga ni baterese ugiye ahantu utazi nk'ubu utazi byibura ko hmm? huye ariyo matike bakata bakata huye ko wari ugiye butare hari umuntu mwe mufitanyeho gahunda ku buryo uvuga ati hari umuntu masanze uzamfasha hmm. gutangira ubuzima eh, ndagira ngo ubwire ko nta muntu n'umwe nari masanze ngewe nkurikije n'imitekerereze yanjye numvaga ko muri ayo muri ayo mafaranga ibihumbi icyenda ndakodeshamo inzu y'ibihumbi bitatu nkashora andi asigaye nicyo kintu natekereza ubwo ibihumbi bitandatu wumvaga wabikora eh, n'iki nugera i cyangwa ukagera i kigali ah, kubera ko uwo mugarafurere wanjye asa naho ibintu yakoraga n'ubundi nabyo nasaga ko ariko kuga konyine kandengera mm. nicyo kintu nsa naho nari nzi eh, icyo bijyanye no gukora amasambusa mm. njye natekerezaga ko ndakodeshamo inzu y'ibihumbi bitatu nkagura n'igikarayi nkashora n'amavuta ntubuze ukuntu byari kugenda mm. ah, yego ugatangira eh, ngatangira bizinesi noneho nanjye nkazuguza amasambusa iyo nzu wabagamo se wumvaga ariyo uzajya ukoreramo ibyo izo sambusa zawe cyangwa wumvaga uzajya uzijyana nk'uko akunda abana bazijyana ku muhanda icyo gihe eh, abana benshi bari bakoraga ibyo mm. bazunguzaga ibintu mu muhanda numvaga ko n'ubundi n'ahari muhanga akenshi nanjye na garafu yajyaga anyohereza nkajya kuzizunguza Mm. numvaga ko ntangiye kuba rero umuhatari ngiye kugira ngo ngende nikorere nakomeje kugira inyota yo kwikorera kuva kera mm. nabonye ku bihumbi byanjye icyenda ngiye kugenda nikorere nanjye nzunguze mu wundi mujyi mm. nanjye mfatishije mu wundi mujyi nk'uko yafatishije muri muhanga uba i butare byatangiye guta ijoro rya mbere cyangwa amanywa ya mbere y'i butare ku izina ry'imana iyo ushatse ko banyibutsa uko byangendekeye ngeze i butare ntabwo <laughs> nagira ngo mbwire ko ari ingororwa nakunda nanjye ubwanjye nyibutse nababara cyane eh. nk'uko byahindukiye ngeze i butare eh, nari umuntu mushya mu mujyi mm. njyena ubundi ni ukuvuga ngo imodoka yahagaraga ku cyapa nkavuga ngo niyize guparika abantu bagashiramo nibwo turaba tugezeyo ntabwo nari mazi mm. eh, twageze nyanza ngira ngo tugezeyo tugeze murango ngira ngo tugezeyo turakomeza mpaka mbona abaparitse hari ahantu baparikaga manza ari kwabihira ntabwo baparikaga kwabihira ndumva Mm. yego ntabwo gare yari yuzura mm. rero utagenda buraparika mbona ni umujyi biranshanga nyine mbura nerekeza ariko nza kwigira inama yo kugira ngo <laughs> mbone aho kurara oh. <laughs> kujya kubaza ngo naraye mm. ahantu <laughs> ho kurara harangoye uwo munsi ahantu ho kurara harangoye uwo munsi cyane ko buriya ni n'umujyi icyo gihe hari hari kuzura stade henda no kuzaba amarushanwa ya cani ni kane ntabwo iby'imipira mbizi neza ariko hari mm. amarushanwa yendaga kuba kandi eh, stade yahuye yari iri mu masitade azakira mm, amwe muri ayo mm. marushanwa bari barimo kugerageza gukuramo abantu mu muhanda tundi tukinzerereze nanjye rero <laughs> nanjye nisanze muri iyo mubiri y'icyo gihe <laughs> eh, ubwo wakuwe mu muhanda ku ijoro rya kangahe wari umaze muri huye bo ntabwo iryo joro iryo joro natangiye gutekereza ko ikintu gishobora kumfasha kuramuka iryo joro ari uguhiga urusengero ku rusengero niyo hantu natekereje niyo hantu hanje mu mutwe <laughs> noneho nakurikiye ingoma ndagenda njya ku rusengero eh. Eh, amasanga abantu b'abanyamasengesho barayo nyine b'abakirisitu mm, nawe urasenga aya ntabwo arasenze nabasobanuriye ko nturutse eh, narababeshye nababwiye nti ngewe hari umuntu wandangiye akazi hano mm. none naje ndamubura naje ndamubura mm. yego yarambwiye ngo musangana hano hageze ndategereza ndaheba kandi bunyiriyeho eh, bambika ikirago bamana igitenge cyo kwiyorosa mm. buraryamye buba burakeye noneho burakeye <laughs> baragusezeye cyangwa nawe urasezeye bo bwarakeye rero ubwo umwe mu mu bantu ba hafi ku rusengero sinzi ukuntu babita niba ari abadiyakoni sinzi mm. eh, yarambwiye ati none se urumva ugiye kujya gushaka uriya muntu cyangwa eh, tugufashe gusubira mu rugo Mm. njye ntago nashakaga gusubira mu rugo mm. Mm, naravuze nti reka njye gushaka uriya muntu njyewe rero uh, natangiye kugenda mbaza inzu yo gukodesha bakambwira ko basi inzu ya make ari ibihumbi icumi kandi njyewe bya bihumbi icyenda nabitezemo nari nsigaranye hafi etike ndumva baranshe nk'icya tatu na mirongo ingahe ntabwo nibuka eh, nari nsigaranye hafi mu bihumbi bitandatu byonyine kuko n'inzara itangiye kunyica Mm. yego ubwo bambwira inzu y'icumi bikomeza kunshanga gutyo nyine biza kurangira ahubwo uh, uwo mugabo yambaye ati none se wari uje gukora iki mm. ni nari gukora amasambusa mm. yego ati bari banzanye ngo nkore amasambusa aramaze uzi kubikora neza navuga nzi kubikora eh, noneho rero wowe genda nuza kumubura uze kugaruka nkurangire ahantu hari umuntu ukora amasambusa turebe ko agukeneye mm. ngenerwa nzenguruka umujyi nkajya nigaruka nsanga aho nahoze mm. <laughs> urumva wari umujyi mushyashya ngenda ndaramye gutyo mm. mbonye mine nimugoroba binyobeye ndongera ngaruka hahandi banjyana ku mama gutyo wakoreshaga wakoraga amasambusa nawe akira mu bandi bana nkajya mbyuka njya kuyatembereza bisa naho ubwo ni ku ijoro rya kabiri ntabwo bisa naho byangoye cyane nirukansi yego ubutangiye ah, utangiye none ubuzima ubonye akazi uri butare eh, byakomeje kukugendekera gute muri ako kazi kawe hmm. kugira nk'uko nabikubwiye ntabwo byagenze neza bari bari hmm. mu nkubiri yo kugira ngo bace inzererezi hmm. cyangwa se abantu bazinguruka kugira ngo umujyi bawusukure abahomuresi cyangwa se ba bantu ubona nyine batajyanye n'igihe ku munsi wa mbere nagenda azunguza ncuruza amafaranga menshi ndayazana umunsi hmm. wa kabiri harimo eh, harimo eh, n'inkeragutabara ndumva ahantu zankuye ahantu bita mu rwabayanga hmm. eh, zahise zintuwa akajwiga <laughs> baragenda banyirizayo nirwaye umunsi wose nirwa nicaye hmm. narajyanywe nyine umva baratwaraga burundu yego ubu aho bakujyana baje kukurekura bigenze gute oh, mbo oh, naragiye nsanga y'abandi bagiye bazira ibindi bitandukanye ukajya kubona ukabona nk'umwana eh, wenda abene wabo cyangwa abamuzi mm. eh, babimenye yuko yajyanywe bakaza mm. kumujyana mm. bakaza bakamucyura ukajya kubona ukabona undi mupeti muhuje dosiye baraje baramujyanye kuko njye nta telefone nagiraga ngo mbe nanatanga raporo cyangwa ngere gute mm. byatumye mpicara umunsi wose ku mugoroba bagiye kwimura abantu kuko aho twari turi eh, kuri sitasiyo ya polisi mu cyarabu mm. wari wamaze no kugera muri gereza deje ntabwo ari muri gereza ni ni muri sitasiyo ya polisi ahantu basaga n'aho baduterera mu gihugu ariko ntabwo ari muri gereza <laughs> eh, birasa n'aho ariko oh. ni nk'ariyo ariko ntabwo ariyo neza eh. mm. ni uko wamenyesheje gute abagukoreshaga cyangwa abakuriraga ko wafashwe ah, nta nimero n'imwe n'inzi mu mutwe ya telefone ntaki usibye mama kandi ibyo mama ndumva rwose ntari kubimuzana aho nta kintu kugufasha nta kintu ari yari nakore cyane eh, icyabaye ni uko ku mugoroba sinzi niba ari komanda sinzi eh, umupolisi ufite mu nshingano ujya uza akabaza abantu ibyo bazize kugira ngo bagire abo bimura bajyana ah, agire n'abandi arekura batahe Eh, mm-hmm. niwe waje rero ndumva mu masaa moya cyangwa saa moya n'igice eh, agenda atubaza ku murongo se abandi ko bagiye baza kubatwara urokwande uturuka kwandi kuko babaga babazi kuko hari abacuruzi b'amasambusa bananiranye bakomeza kohereza abana mu muhanda mm-hmm. eh, ndamuvuga ngo ariko se nguriya kandi ngo niba ruriya we noneho bureka tukujyane ngo abyemerere icyo mm-hmm. <laughs> nisanga asanzeho ubwo ngubu yarakamejeje atarigeze yumva ngo buri munsi ibya nabyo ngo duhora tubifata ibyana nabyo duhora tubifata ngo wowe ngo uhagaze hariya ku ruhande mm. ubwo dosiye yanjye barayubitse <laughs> dosiye yanjye barayubitse mm. bacyura abandi bacyura abandi bacyura abandi abandi noneho afande yuriye imodoka sinzi ukuntu mugenzi we yamubaje ngo none se uriya ngo cyacya cyo kwa runaka ngo mukibwire gitahe <laughs> eh, baramfungurira ndasohoka nuko aho navuye mm, ubu uratashye mm. uwo munsi se ko wari uhuye n'amagi nibwo wafashe umwanzuro wo kuvuga ati ngewe akazi ndakaretse ah, ntabwo nakaretse yewe naratashye nababaye cyane nanarize mbese nk'umuntu uvuye isheni nk'umuntu eh, uvuye isheni numva ufite agahinda <laughs> ntabwo banyitayeho <laughs> nari mfite eh, nari nkiri n'umwana mutoya numvaga ko ibintu byagakwiye kugenda neza ariko eh, byanga byakunda ubuzima ntabwo buba uri ku murongo n'ibyo mm. bigomba kubamo ngeze mm. mu rugo mbibatekerera hagati eh, rero kuba bagufata twebwe nta kintu bitugeraho <laughs> ahubwo icyo ugiye gukora ugiye guhiga izindi nzira uzajya ukoreramo zitari eh, izindi nawe ubundi kuvuga ngo by'akazi kurakomeza ati kandi umenye ko ayo mafaranga ya biriya batwaye tuzayagukata njyewe nahembwaga ubwo bari bagiye kujya bampa ibihumbi cumi na bibiri ku kwezi andi bari bampaye imari ihagaze n'ibihumbi cumi na bitanu nibyo <laughs> byajyaga mu ndobo kandi bareye kwatsi barabijyanye barahitabaga babitwara mm. n'indobo ntiwayibonaga nyine bagutandukanyanaga nabyo mm. uwagutwaraga se watwaraga ibyo yari ufite mm. cyakora ni uko hari udufaranga dukeya namaze gucuruza nka bine kuko nari mbimenyereye nari nzi eh, samuweya ah, wacengera ahantu haba hari abakiriya ariko mm-hmm. byanga bikunda urumva nk'umuntu mushyashya n'abo bakiriya bagendaga banyuzura bakarya ntibishyure kuko babaga batanze mm-hmm. eh, bakagenda banyuzura gutyo nagerageza gukurikira abandi twakoranaga ugasanga eh, bandakariye mbese mm-hmm. yego buri wese aba agomba guca mu nzira ziwe uh, ukuza ku kazi noneho ni ryari wafashe umwanzuro wo kuvuga ati ngewe ngiye i kigali oh, kigali rero narahatinyaga cyane mm. numvaga ko i kigali ari ahantu utapfa kwisukira <laughs> kandi ni nabyo n'ubu mm. ari nabyo nkomeza kubwira hano kigali ntabwo ari ahantu ubyuka mu gitondo ngo uvuge ngo uragiye birapapu nta kintu mm. kikujyanye ibyo bintu babikoraga kera kuri ubu ngubu igusubizayo ntabwo utwo ujyanye utwo tuba twabuze uratumara ukagaruka bya bindi abana b'iwacu muri karitsiye bajyaga bakora bakagurisha nk'inkoko z'ababyeyi cyangwa ibishyimbo bakurira imodoka ngo bagiye i kigali iminsi myinshi niyo ihita igusubizaho ukajya kubana nawe amahoro nta kindi kintu ukora ubwo rero kigali kubera ko nayitinyaga byansabye nyine kubanza none kusa naho metirije aho ngaho i butare uwo mudamu nyine bisa naho natangiye kujya nirukanka natangiye gutekereza ko gusaba akazi k'ubuzamu niko nicyo kintu nabonaga gisa naho urihuye eh, hmm. ndihuye nabonaga ko aricyo kintu cyamfasha eh, aricyo kintu cyamfasha kugira ngo ni nikarase neza numva najya ah, nijoro ndara ku izamu ku manywa nkagira ibindi mpiga nkora Mm. Eh, Anza kubona rero umupapa umwe arambwira ati nuruko kuzunguza mm. ati hari ahantu runaka nzi bashaka umuzamu uze kuza nimugoroba ndagenda nsanga ni ukurarira igipangu cy'abanyeshuri bigaga muri kaminuza ah, i huye mm. huye kampisi ntabwo bajyaga baryama bo bahoraga baza muvomo ya nijoro n'inyamanywa <laughs> noneho ubwo nkarara gutyo nanjye mbarindiriye ariko kubera ko nari umwana abo atwaje kwiga uburyo Ah, umupapa <laughs> abimenye <laughs> yakomerwa ariko atwize uburyo bazajya baza bakikingurira <laughs> banyereka naho kuryama batujye uryama tuzajya tuza twikingurira ntabwo bikomeye eh. ati icyo gupfa batatwibira amashuka cyangwa ibiki eh. wowe utangire ujye ubyanika nako ujya ubyanura n'ujya kuryama kuko barafuraga ari benshi hari hameze mm. nk'ahantu hari amanegisi menshi cyane mm. eh, abamo abo banyeshuri mm. rero ngewe ikintu nakoraga bamwe na bamwe twatangiye gusa naho tuba inshuti mm. eh, hakabamo n'abambwira ngo mbatekere eh, gutyo gutyo umwe muri bo rero niwe waje kunzana i kigali yaturukaga hari nyamirambo niwe wanzanye i kigali ntabwo nahizanye n'ubundi narahatinyaga n'ubu sinahizana njyenyine <laughs> niyo wiryamye ugatekereza kuba wasohoka ngo ujye mu muhanda ugira ubwoba kigali ntabwo biba byoroshye mm. mm. ntabwo natinyuka mbese mm. eh, uwo nguwo muri mwe rero uwo muri bo niwe wanzanye eh, kigali arambwira ati eh, njye ndabona imikorere yawe twe tumaze gucutika bigiye kure cyane kandi yankundiraga ko nari mfite imana icyo gihe yo kuririmba numvaga naririmba urubyiruko rw'abasore abadashaka kuririmba ari abakinnyi filime abandi ari abakinnyi b'umupira buri wese agira ikimwubaka Eh, rero njye numvaga nkunda no kuririmba ngo niyo bataga mu saa cyenda basanga mfite nk'agakaye ndi kwandika ariko se uzi kuririmba ati nkubita rapu nkubita imirongo eh, ubwo iyo nshuti y'imana yitwa hoseni eh, nyikubita vasi <laughs> aravuga ati shaka uzaze nkujyane i kigali rero nago wakora imiziki iba mu ntara <laughs> ngicyo nzagufasha nzakugeza i kigali ubwo ibisigaye uzirwariza hoseni ah, aba abaye ikiraro cya Batista cyo kuba yagera mu mujyi wa kigali umunsi wa mbere mu mujyi wa kigali ijoro rya mbere mu mujyi wa kigali ubonaga ari ibiki ugeze nyabugogo bo hari ukure nari narigeze kugera ahari kuriyezi mm. kugira ngo nkubwire ko uminguka nyabugogo nyine naratunguwe cyane nibajije ukuntu tugenda n'amaguru n'ukuntu imodoka ziba zihagarariye hariya nasanze imodoka nyinshi cyane kandi mu cyaro kuba wava mu rugo ngo ujye ku isoko ari ikibazo mm. nababaye nabuze kuki bafata imodoka bakazirunda hano numvaga <laughs> ko zitari kuye nta hantu zijya zisirikira gusa zizenguruka nyabugogo nicyo kintu eh, natekerezaga eh. numvise nyine nsa naho nguwe nabi nagaragaje ntabwo nishimye mu gihe nakageze i kigali ngo numve nishimye icyo ngicyo nicyo cyahise kimbabaza kuba nsanze ari imodoka nyinshi yacu yabuze n'aho inyura mm. kandi mu gihe mu cyaro umuntu yirwa agenda n'amaguru imisozi miremire n'indi yose mm. icyo cyarambabaje cyane mm. buseni yari akuzanye se hari ahantu yari akurangiye akazi cyangwa yaraje ngo mujye mwibanira kigali rero mberanze njye kigali ngo kugira ngo nzakore imiziki yego akambwira ngo azamanaginga ndibuka ko useni twaracuditse cyane imana imuha umugisha nari hose mm. ni ukuvuga ngo eh, n'amafaranga menshi nakoreraga aho ngaho huseni yarayambikiraga mm. nayaga huseni akayambikira mm. rero eh, aho ngaho i kigali kugira ngo uburyo yarahanzanyemo yagira ngo nzakore imiziki ariko arambwira ati ntabwo uzakora imiziki ntabwo uzakomeza kuba iwacu eh, iwabo nahamaze nk'iminsi itatu anshakira umusore wafotoraga i nyamirambo arabwira ati urahura na biriya bintu cyane kuko ari umuntu uba muri ibintu bya enterinimenti ni umufotogarafe byanga bikunda yageraga na sitidiyo ndumva afite agasitidiyo ka rekodinga ati genda umukorere mu rugo nta kibazo umubere karyasi uzamubwire ni umunsi umwe uzamubwire indoto zawe byanga byakunda hari igihe azagenda kuri kodinga niba ufite impano mm. azakuzamura nta kibazo mm. eh, aza kumuza n'uwo nguwo none umusore mm. wa ubuzima bwawe ndumva bwari burebure kandi bwari ubuzima bugoye noneho twihuta cyane turagira ngo noneho utubwire batisita uciye muri ibyo bintu byose birumvikana yuko no kuba wari ugeze muri kigali ntabwo wari uje kubaho nk'umumarayika ntabwo wari uje kubaho nk'umwana uvuka i kigali hari ubundi buzima waciyemo butari bwiza n'ubwiza buba buvanze ariko nkeka yuko ku muntu ukiri mu nzira itari nziza y'iterambere rikeya niko twabivuga ahura n'imbogamizi nyinshi mu buzima bwiwe mm. ah, batista ageze ahangaha abaye umuntu mukuru noneho batista yabaye mu ntoki tuvuye muri cya gihe cy'ubwana eh, tugerageje wenda ah, gusa naho twihuta ni ukuvuga ngo eh, nyuma y'ibyo ngibyo aho nari ngiye kuba mu umufotogarafe mm. eh, nsa naho nabaye igihe gitoya Eh, inshuti ye y'umukobwa nayo irahankura injyana ahandi nawe mpaba igihe gitoya eh, nza kuvuga ngo nuvuga ngo ni imirimo yo mu rugo mbese isanzwe mm. eh, ku basore kumufura no kumutekera murabizi mm. ibyo ngibyo nza kuhava rero oh, nza kugana kampani imwe ikora ibya sekirite nayivuyemo ah, aribwo njya kwiga utu ngutu nkubwira nkora ndangiza kubyiga mpita nikorera aribwo mbona uyu munsi mm. yego Ah, batista ah, ikiganiro cyawe ubuzima bw'umuntu mu myaka eh, ingahe umaze ku isi mm. irenga kimwe cya kane cy'ikinyejana eh. ntabwo twabivuga mu kiganiro kimwe reka dushishikariza abantu mm. tunateguza abantu kuzareba igice cya kabiri cy'ubuzima bwawe ndabizi neza ko ufite abantu bagukunda niba warakinnye filime ikarebwa n'abantu barenga eh. ibihumbi mirongo ingahe mm. nzi neza yuko n'ubundi abo bantu bakikuzirikana abo bantu bakeneye none no kumenya ese uyu muntu wadushimishije kuri runo rwego ni muntu ki yes reka tugushimire cyane mm. ah, tushimire na buri muntu wese wari ukurikiye yellow tv twifuriza nawe ibihe byiza mm. batista wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu mwakoze cyane namwe imana ibamugisha mbwira abantu ko bakora sabusikarayibu kugira ngo bajye bakomeza gukurikira ibiganiro byanyu byiza nyine turabikunda Eh, nanjye ndabakunda mbonewe no kubasuhuza eh, mbashimira ko ari n'abantu beza burya abantu ni abantu beza cyane abantu bagukunda batakuzi mm. eh, ni abantu b'imana imana ibaha umugisha ah, reka tubwire niba utarakoze sabusikarayibu warebaga ibiganiro byacu wadukurikiraga kora sabusikarayibu kugira tujye tubana ah, mu biganiro byose bya buri munsi kuko ibiganiro byacu ntago ahoraho tuzajya duhozaho buri munsi buri munsi isaha ku isaha urakoze cyane imana iguha umugisha